недавно э, новость, что у какого-то нашего известного певца, то ли у Палата Гулева, то ли у Гулева, то ли у Муслима Магомеда, Муслима Магомеда, да? Ну, нашли армянский коп. Да, ну да, да, это да, недавно было, да, что, мол, как будто там прадед какой-то да, Муслима Магомаева, да. армянин или прабабушка, что-то такое. Это, кстати, тоже, да, частное такое, это самое, значит, у армянцев такое частное довод, что если мы встречаемся с азербайджанцем, который умный, значит он не чисто Да, да. Это либо предпринявший э, ислам армии, армянин, то есть европе армянский, в каком-то веке приняли они ислам, до сих пор идет, либо евреи, либо тар, либо Палыч, либо Лезгин, либо Грузин, да, да. но не в том случае не, не, в том случае не тюрк. тюрк да, потому что тюрком он быть не может, да, он кочевник. Да, да, да. То есть откуда э, они взяли, что тюрк должен быть. <laughs> И вот э, такой вот мем, это из э, Э, фильма, значит, э, самое, по-моему, «Хранители галактики», «Стражи галактики». «Стражи да. галактики», там был э, такой, как бы, э, форма жизни дерево, да, вот. Ага. Грум его звали, у этого Грума потом родился вот такой вот ребенок, да. <laughs> И он говорит, что у меня обнаружили гражданские корни в его горшке. А, это инопланетный, да, вообще? Да, такая-то форма жизни, да, такая-то в виде дерева, да, просто они имеет корни и от корня оказывается мясо. Потом была э, такая новость, что значит, э, она пригласили на игры кочевников, да, и они, в общем, объединились. Это, по-моему, в Киргизии проводили. Киргизии, да, Киргизии, да. Игры, игры кочевников. Да, каждого проводит игры, ну, в общем, пригласили, да, и э, самое, да, несмотря на то, что у армян значит, название э, танец, кочари, угу. а, это значит э, э, азербайджанское слово, да, то есть ну, кочевничий да. танец, да. Вот. Но ну, они его стараются как бы э, приписать, что это не, это не азербайджанское слово, берут это слово, режут на куски, хочешь это одно слово, ари другое слово, там, танец храбрых людей, что-то такое. Ну, понятно. Да. Это... Ну, да. на самом деле... Ну, то есть от тюрка уже ничего быть не может, ну как же, да, да. Все, это все армянское на самом да. деле. Ну, на самом деле, мы ну, то, что они дробят на словам, мы на современном азербайджанском запросто понимаем. И, да, конечно. Это все, как говорится, нет, нет, ты неправильно понимаешь. Это именно армянские слова, которые да. перешли в тюркские. Ну, Тюрки сами ничего э, придумать-то ведь не могут. Мы же да. до этого сказали. Же. Ну, да. Муслим, Магомаев, Зерга, Чебеков, все это не было не тюрк. тюрк. Тюрк не может мыслить. Да. Да. Да. И вот такой вот это, значит, из какого-то тоже фильма известного. Э, значит, сам, его приглашают на этот, э, в общем, сын, наверное, какой-то, его приглашают на этот э, на игры кочевников, папа ему отказывает, да? Mm-hmm. Мы не кочевники, мы не должны ехать на эти игры. Он отвечает, папа, я только станцую, там кочевники, все. Никакого кочевника. И, и дальше он плачет, и фраза Гамоза «Мир жестокий не протест». <laughs> Она во все, как говорится, на все случаи хорошо попадает. Э, э, да, пошла тенденция у армян, они нас на это начали называть ну, туркмен. Ага, ну, да, да, да. как мы туркмены, ну, азербайджанцы, тюрки, там, ну, другой, ну, не-не-не, вы туркмены и так далее, да? Ну, и, и, и тогда мы ну, сказали, Ну, вообще-то, собственно говоря, мы в том числе и туркмены. Да, но, но это самое, как, э, вот так получается, что мы туркмены, тогда сказать, что, э, получается, вас, нет, даже они и турки туркмены, все. Ну, да, конечно. Да, тогда, это самое, вы сказали, что это, э, как сказать, получается, что 15 вам устроили Туркмен. Да. Геноцид устроили туркмена, тогда чего же вы хотите от Турции и Османской империи? Это как-то юридический нонсенс. Да, туркмены тогда вас устроили, ну и вот такой вот мем, значит, туркменский Туркмены стоят и говорят, геноцид получишь. такой. Потом насчет геноцида. Да. Было событие, Амал Буни ну, а, проиграла, да? Да. Перенчеком, перенчек, значит, да. Турок э, значит, выиграл дело да. по криминализации. Да? Значит, армяне предлагали криминализацию в Швейцарии да. за отрицание геноцида, но Долгу перенчек подал в суд да. и добился значит, победы. И вот эта Амаль Клуни была адвокатом. Да, была адвокатом. Адвокатом армян. Да. да. И а у нас нашей стороны. А нашей стороны. Да. И вот мы работаем в Стокгольме. Значит, Амал Клуни – это ее муж из Тоби он, по-моему, актер, да? Да. да, да Джон Клунтон, да. Ага. И вот рядом вот такой пузатый персонаж стоит. <laughs> Типа армянин, да, такой. Он на него показывает, так говорит, Амал Клуни и главный свидетель геноцида. <laughs> Просто такие свидетели. Да, да, пришлось проиграть. Именно поэтому и проиграли. Наверное, <laughs> так и светит. Потом, э, после этого, недавняя новость, значит, э, там, они, э, после этого уже и Франция отказалась от криминализации. Да, совсем да. недавно, да. И вот этот, э, тоже эта новость, отсюда тоже идет. Значит, да, эм, э, э, отказаться от криминализации геноцида, э, да, еще там э, было что? А, нет, другая новость Там, значит, э, там украинский депутат, э, значит, выдвинул инициативу, что, ну, что так какая-то директива была в Совете Европы, и, э, и значит, там э, за ним одним гонялись с коньяком, потом сказали, что нет, твоя бабушка азербайджанка, что, мол, типа не выдвигайте инициативу, так как там написано, что на оккупированных э, территориях Азербайджана там еще нет свободы слова и там далее. Mm -hmm. Ну, естественно, что если азербайджанцев там нету, то ну, да. какая свобода слова и так далее. Ну, и тем более для своих свободы слова тоже особенно. Mm -hmm. Вот. И вот такой вот образ, значит, этот э, Дарт Вейдер, по-моему, из э, этих э, «Звездных войн», да, он предлагает такой бокал, написано армянский конец, Владимир, забудь бабушку, и пей водиться армянской. Насчет того, что э, значит, Мистер э, Маштос э, перекопировал свой алфавит у у эфиопов, да, была такая статья, да. да. И вот там эфиопские дети как поймали алфавитного вора. И, <laughs> э, кстати, этот мем был очень, э, кстати, почему? Ну, действительно, очень нудный спор. И, кстати, азербайджанская сторона там тоже себя очень нехорошо вела. Мы будем все-таки критически вещи как ко всем. Мы же не э, занимаем чью-то определенную сторону. Азербайджанцы выкопали там, я не знаю, какую-то статью какого-то эфиопа, который говорит о том, что, мол, типа, как будто армяне украли, мол, у них алфавит. Ну, предположим, там как, что-то такое было. Ну, господи, ну, 1500 лет назад, значит, что-то произошло, и вдруг Сейчас часто через 1500 лет ты проснулся, что ли. Ну, да, в общем, алфавиты все копируют друг друга. А здесь да. ничего удивительного нет. И в кириллице есть повторы с латинского, и латинского кириллица, так далее. Что здесь такое? То есть азербайджанцы начали их вот, вот таким вот вещам бомбардировать, а, а, а армяне, естественно, отвечали на это. Там, в общем, такая полемика, и вот как раз вот твой вот этот мем, он как бы разрядил обстановку. То есть, ну, как бы вот ты сказал, да слушайте, да прекратите, вы поймали алфавитного вора и вот здесь отставили. Бахе Овсянкова первый а, а раз приехал. Овсянка, да. Бахе Овсянкова первый раз э, приехал в Азербайджан, его не пустили. И вот такой был там момент. Ну, э, потом его пустили, да? То есть да, да, да, самолет отпустить и так далее. Ну, бедный костюм. Великолепный, да, великолепный. А, еще было ресурсов. Э, мы, мы выдвинули такой постулат, что Карабах захватил Армению, да, и э, сам, сейчас они под игом карабахского плана и так далее и тому подобное. И вот такой вот момент, Карабах, руки прочь от Армении. Армения это кто <laughs> и вот Карабах вот, грязными руками <laughs> мучает, в общем.